te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en pues las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador.